बिस्मिल्लाम असलकुम उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब लोग खैरियत से होंगे काफ़ी लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया फेसबुक पे कांटेक्ट किया इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया और पूछा कि मेरी वीडियोस ऑलमोस्ट काफ़ी दिन हो गए हैं और नहीं आ रही उसकी क्या रीज़न है वेल द थिंग इज़ इस मैं uh, ये बात सोच रहा था कि आप लोगों को बताऊँ और कुछ सोच रहा था कि नहीं बताऊँ फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसे लोगों को ये बात मैं लोगों को ये मैं उन लोगों को ये बात ज़रूर बताता हूँ जो लोग इस परेशानी में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं एक्चुअली हर जगह पे करोना करोना और हर तरफ सिर्फ करोना की खबरें ही आ रही हैं पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से ये फैल रहा है तो मैं आपके सामने अपना एक लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ मैं अपनी एक लाइफ स्टोरी शेयर करता हूँ बेसिकली तकरीबन आज से तकरीबन 15 से 16 दिन पहले ऐसा हुआ कि आपको पता है ईद के दिन थे आज से 15-16 दिन पहले ईद के दिन थे तो घर में मेहमान काफ़ी आए हुए थे और बदहतियाती तो हर तरफ ही चल रही थी मगरिब की अजान से पहले मैंने गोलगप्पे खाए उसके थोड़ी देर बाद आइसक्रीम खाई और फिर मैंने बाहर का खाना खाया और फिर जब मैं घर आया तो मुझे गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी मैंने फ्रिज से निकाल के ठंडा ठंडा तरबूज खा लिया और उसके बाद मैं जाके डायरेक्ट एसी में सो गया उन दिनों में बदहतियाती कमाल की थी जब मैं एसी में सो गया तो तकरीबन रात के पिछला पहर होगा मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगना शुरू हो गई और छींकें भी आई दो तीन बार फिर जब मैं सुबह उठा तो मुझे फ्लू था और बुखार था यही हाल मेरे बाकी सब घर वालों का था वेल एक्चुअली हर तरफ कोरोना की तो खबरें थी ही थी और हम लोग भी ऐसे डरे भी हुए थे लेकिन इन मेरी फैमिली में से सिर्फ आ, शायद वाहिद बंदा मैं ही था जो मैं इतना इन चीज़ों को इतना ज़्यादा डर नहीं कर रहा था क्योंकि अम्मी मेरी बहुत ज़्यादा खबरें देखती थी तो वो तो बहुत ज़्यादा परेशान थी और वाइफ भी खबरें काफ़ी देख रही थी तो वो भी काफ़ी चीज़ों को लेके परेशान थी कि खुदा ना खास्ता अगर सबको करोना हो गया तो हम सब तो कैसे सर्वाइव करेंगे कैसे होगा क्या होगा लेकिन मैं ऐसा कोई भी नहीं था मैंने सब कोई भी नहीं डरा हुआ था मैंने सबको कहा कुछ नहीं होता अल्लाह बेहतर अल्लाह मालिक है बस आप परेशान ना हो एहतियात करें और हम सब लोग एहतियात ही कर रहे थे दोपहर का टाइम हुआ मेरा बुखार बिल्कुल कम हो गया शाम आई अगली शाम आई फिर वो वही हिसाब हो गया बुखार ज़्यादा तेज़ हो गया इस तरह करते करते तकरीबन तीन से चार दिन बाद ना मेरा बुखार ख़त्म हो गया विदाउट एनी मेडिसिन मेरे घर वालों ने मेडिसिन खाई उनका भी तकरीबन तीन चार दिन में ठीक हुआ और मेरा भी विदाउट मेडिसिन ठीक हो गया अब जब चौथे दिन मैं नहा के तकरीबन जोहर की नमाज़ पढ़ने से पहले का टाइम था जोहर की नमाज़ से पहले का वक्त था मैं नहा के बाहर निकला हूँ तो मैं हसब ममूल परफ्यूम लगाने लगा हूँ जब मैंने थोड़ा सा परफ्यूम लगाया तो मुझे परफ्यूम की स्मेल नहीं आई खुशबू नहीं आई उसकी और मैं थोड़ा सा अमेज़ हुआ हैरान हुआ कि यार मेरा जो परफ्यूम है उसका तो कैप ही खुले तो पूरे कमरे में उसकी खुशबू हो जाती है तो फिर इसकी स्मेल क्यों नहीं मुझे आई और ये चीज़ मैंने अपनी बेगम से कंफर्म की उसने भी कहा इसकी स्मेल नहीं आ रही लेकिन बच्चों से जब पूछा तो उन्होंने कहा जी इसकी तो स्मेल एज़ यूजल आ रही है तो फिर मैंने क्या की तो फिर मैं थोड़ा सा ज़रा परेशान हुआ और मैं जब परेशान हुआ तो मैंने इंटरनेट पर सर्च किया जब मैंने इंटरनेट पर रिसर्च किया तो आ, ये जो थे वो कोरोना के सिम्टम्स में आ रहा था मैं डर गया अब मैं इतना ज़्यादा नहीं डरा मैं सच बताऊँ आपको मैं इतना ज़्यादा नहीं डरा क्योंकि मुझे पता था कि जब आप डरेंगे पैनिक होंगे परेशान होंगे तो आपका इम्यून डाउन हो जाएगा और इम्यून डाउन होगा रात की नींद ख़राब होगी खाना पीना ठीक नहीं होगा पहले ही मैं चार दिन से गला ख़राब की वजह से और बॉडी में जो है वो अजीबो गरीब से थकावट की वजह से खाना भी नहीं खा पा रहा था तो मैंने डिसाइड किया भाई मैंने डरना नहीं है मैंने बेगम को भी बात की मेरी बेगम कहती है हाँ ठीक है कोई बात नहीं है अल्लाह ताला हमें इस आजमाइश से निकाले तो हमने कोई टेस्ट नहीं करवाया कोई किसी किस्म का नहीं क्योंकि जो चीज़ें जिस तरह मतलब बाहर सब चल रहा था हर इंसान आपको पता है डरा हुआ होता है और मैं इसको चाह रहा था कि मैं पहले इसको खुद अपने लेवल पे कंट्रोल करने की कोशिश करूं और मीन मैं जानता हूं कि अल्लाह जानता है कि मुझे कोई किसी किस्म का नहीं था मैंने इस तरह का फियर नहीं था मैंने और भी पचास लोगों से कंफर्म किया वेल well, मैंने एक व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया और काफ़ी लोगों ने मुझे बताया कि उनको भी ये इशू फेस करना पड़ रहा है लेकिन बहरहाल मैंने किसी को नहीं बताया कि मुझे भी यही इशू फेस करना पड़ रहा है क्योंकि मैं किसी और को परेशान नहीं करना चाहता था और मैंने सबको कहा कि ये सब इन परेशान हो आप सब ठीक हो जाएगा उसके बाद क्या हुआ मैंने अपने कुछ दोस्त जो डॉक्टर्स थे उनकी उनसे रबता किया उन्होंने भी कहा कि इतनी ज़्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं बस अपना अपने आप को केयर करो वाइटामिन डी लो और मैंने यूट्यूब पे भी सर्च की जब यूट्यूब पे सर्च की तो काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स की इस बारे में थोड़ी सी ज़रा जो थी वो राय चेंज थी कुछ लोगों का कहना था कि ये कोरोना के सिम्टम्स है कुछ का कहना था कि ये सीजनल वायरल की वजह से वायरस की वजह से ये सब हो रहा है इसी वजह से ये सब हो रहा है तो वेल मैंने ओबियसली इस चीज़ को एडमिट तो कर लिया कि प्रॉब्लम तो है लेकिन प्रॉब्लम छोटी है या बड़ी है जो भी है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है मैंने अपने भाई को कॉल की और मैंने कहा यार वापसी पे आता हुआ मेरे लिए जोगर लेता आई क्योंकि मेरे जोगर टूट गए हुए थे और मैं सोच रहा था कि मैं ईद के बाद न्यू जोगर्स लूँगा अब मैंने उसी दिन ही जोगर मंगवाए मगरिब के बाद मैं छत पे अपनी गया और मैंने तकरीबन इधर उधर भाग पूरा एक घंटा मेरी बॉडी तो पेन हो ही रही थी मैंने पूरा एक घंटा भागा अपने आप को फिट करने की कोशिश की एक्सरसाइज की क्योंकि एक्सरसाइज हमारे इम्यून को बूस्ट करती है मैंने प्रोटीन डाइट लेना शुरू कर दी मैं अब रियलाइज कर गया था कि कहीं ना कहीं ना कोई ना कोई चीज़ है अगर ये सीजनल वायरस भी है जो भी है जैसा भी है ओबियसली जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है नॉर्मली इससे पहले भी मेरे साथ ये होता है कि जब भी मेरे फ्लू हो या बुखार हो मेरे मुंह का टेस्ट डिस्टर्ब हो जाता है लेकिन इस दफ़ा थोड़ा ज़्यादा था फिर मैंने क्या किया फिर मैं उसके बाद जल्दी सोने की रूटीन बना ली मैंने दो चीज़ों से दो लोगों से मैंने मदद मांगी एक अपना एक अल्लाह से और एक अपने आप से अपनी ज़ात से मैंने अपनी ज़ात से कहा कि यार तू तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है मुझे ठीक कर मुझे ठीक कर अल्लाह की मदद से मुझे ठीक कर मैंने अल्लाह तला के आगे रो के नमाज़ पढ़ के दुआ की फजर की नमाज़ पढ़ी उसके बाद मैं धूप में चला जाता था क्योंकि रिचेस्ट सोर्स जो है वो वाइटामिन डी का वहीं है मैं उसके बाद फिर वॉक छत पे फिर उसके बाद खाना खाना कोई नाश्ता करना ड्राई फ्रूट फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करता रहा लिक्विड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करता रहा अल्हम्दुलिल्लाह within a ten days मैंने अपनी जो स्मेल जो मेरी स्मेललेस हो गया था जो टेस्टलेस हो गया था हर चीज़ वापस आ गई अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो जिन लोगों को भी ये इशू चल रहा है परेशान ना हों बिलीव मी परेशान ना हो आप जितना परेशान होंगे जितने लोग आपको कहेंगे खुदा ना खास्ता ये कोरोना है ये है वो है कुछ भी है ना आपको आई बिलीव कि अगर आप अपने आप पे अपने अल्लाह पे और अपने आप पे यकीन रखते हैं तो आप हर चीज़ से निकल के बाहर आ सकते हैं मैंने इस सब में क्या किया नंबर एक अपने अल्लाह से दोस्ती की अपने अल्लाह से मदद मांगी दूसरी अपनी ज़ात से दोस्ती की कि मैंने खाना है मेरा खाना पीना छूट गया था मैं तकरीबन पिछले चार दिन से किन चीज़ों पे ज़िंदा था दूध दूध रस चाय चाय रस दलिया इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं खा रहा था मतलब प्रोटीन्स नहीं ठीक से ले रहा था कोई फ्रूट्स नहीं ले रहा था कोई वेजिटेबल्स नहीं ले रहा था तो ओबियसली वीकनेस तो होनी थी बॉडी पेन तो होनी थी फिर मैंने अपनी डाइट को बेहतर किया वल्लाह आलम मैं नहीं जानता कि मुझे क्या था क्या नहीं था बट आई एम श्योर कि मैं इस प्रॉब्लम से निकल के अलहमदिल्ला विदाउट एनी मेडिसिन सिर्फ अपनी अपने आप पे काम करके अपने आप पे एफर्ट करके अपनी डाइट अपनी सोने की रूटीन अपने खाने पीने की रूटीन को बेहतर करके पानी की इंटेक ज़्यादा करके हर चीज़ को मैं ओवरकम करके बाहर आया हूँ तो ये सब आप भी कर सकते हैं जो लोग इतने ज़्यादा परेशान हो रहे खुदा के लिए परेशान ना हो ज़िंदगी में परेशान होंगे तो आपको परेशानियाँ सामने आएंगी आपके सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहेंगे ना तो उससे पहले सबसे पहली चीज़ है आप एडमिट करें व्हाट इज़ द रियलिटी यार अच्छा फ्लू हो गया जुकाम हो गया खुदा ना खास्ता करोना हो गया ठीक है भाई मैं एडमिट हूँ काफ़ी ज़्यादा लोग तो पैनिक होने से बीमार हो जाते हैं छोटे से मामूली से फ्लू को भी वो करोना की शक्ल दे देते हैं और खुदा ना खास्ता जिन लोगों को करोना हो भी गया है वो सब लोग भी तो आप देखें काफ़ी लोग तो रिकवर हो गए हैं तो परेशान होने वाली बात नहीं है यहाँ एहतियात वाली चीज़ है एहतियात वाली बात है चूँकि अभी तक कोई वैक्सीनेशन इसकी नहीं बनी मेडिसिन इसकी नहीं बनी इसलिए लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं परेशान हो जाते हैं लेकिन इन शजीज़ मेरा ये मानना है कि अगर जो मेरी बातों पे इन बातों पे अमल करेगा खुदा ना खासा जिसको करोना हो भी गया तो भी वो इससे निकल के बाहर आ सकता है एहतियात करें खुद को सेल्फ क्वारंटाइन कर लें जिन लोगों को भी ऐसे किसी मसले का सामना करना पड़ रहा है मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अल्लाह ताला से दोस्ती करें नमाज पढ़ें खाना पीना अपना ठीक करें वॉक करें रनिंग करें एक्सरसाइज करें खुद को बेहतरी की तरफ लाएं आप अगर आप लेट जाएंगे तो आप लेट जाएंगे आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो आपकी सिर्फ इस वजह से हो रही है कि आप खाना नहीं खा रहे पानी की इनटेक नहीं कर रहे मुँह का टेस्ट तो कड़वा होगा ही होगा तो खाना पीना ठीक करें अपनी केयर करें इन सब ठीक हो जाएगा इस वीडियो को ऐसे लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाजमन करें जो बेचारे इस चीज़ से परेशान है कि उनके मुंह का टेस्ट चला गया है उनके उनकी ना उनकी स्मेल चली गई है वो टेस्टलेस हो गए हैं अब उनको कभी ये चीज़ें वापस नहीं आएगी ऐसा कुछ नहीं होता कुछ लोगों की फर्स्ट वीक में आ जाती है कुछ की सेकंड में थर्ड में कुछ लोगों की फोर्थ वीक में जाके वापस आती है ये इंसान के अपने इम्यून पे डिपेंड करता है उसकी एफर्ट्स पे डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम लगा रहा है इस सबको ठीक करने के लिए बाकी बहरहाल परेशान होने की कोई बात नहीं मैं अगेन कहूँगा इंसान के ऊपर परेशानी आती हैं मुसीबतें आती हैं बीमारियां आती हैं ये ज़िंदगी का हिस्सा है इंसान इस सब से निकल के बाहर आ सकता है बस उसको एक बार यकीन कर लेने की देर है कि वो निकल सकता है वो माइंडसेट अपना ऐसा बना ले कि वो निकल सकता है तो वो इंसान निकल सकता है वीडियो का अहतमाम यहीं करते हैं अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा मुझे दुआओं में याद रखिएगा असलकम अल्लाह हाफिज़